tot astăzi este despre a interzice. Observă aici că sunt uh, foarte multe lucruri care ne sunt interzise dacă intrăm aici. Uh, conflictul, rolele, țigara, portarma arma și mai multe. Însă am observat că bătaia uh, unui copil în propria ta familie nu ți este interzisă. Deci avem voie oare să ne batem copiii? Cred că nu. Tu ce părere ai? Ceau!